pedir prestado, yo diría una palabra, el que te pida tu camioneta también dale también. No, montaña N-I-A. estamos varados, pero, bueno, tuvimos un problema con el trailer, el estamos viendo de cómo solucionar para comprar eh, otro soporte. Y bueno, ahora nos dividimos ya, nos vamos los, los menos vamos a, Mar del Plata y el resto sale mañana para, para Bahía. Así que bueno, pero todo va a salir bien, confiamos en eso. Bien, ¿y vos? Che, ¿sabés que se nos quedó el auto de Fran? A la hora que lleguemos. Tocar, que yo descansar, mañana a ver si ahí nos puede hacer el favor y si no, el lunes ya directamente, no ir a Roca el lunes y llevarlo a arreglar en Bahía Blanca. Komisarz hay, un Dios que está cerca y se llama Jesús de Nazaret. Si pudiera dejar un mensaje, y como banda pudiésemos dejar un mensaje, es eso. Es que Jesús de Nazaret salvó mi vida y la vida de cada uno de nosotros. Que tengan buenas noches. Pasa que el tema es que seguramente va a ir el sábado, Thank you. Uy, casi sale un rayo de fondo, chabón. Piensa un gallito, a ver. para la... Hola, sí. Para el enfoque. El enfoque. nada más. La última vez si lo usamos para otra cosa y usamos una de las dos. O oh, aquel, mira. Tráeme ese Biwi. Ese, ese pie. Me enojé, Biwi, me enojé. La malica de las cosas, ¿dónde está? Eh, en el, en el de Fran, en el auto de Fran. Buenas noches. Ya vamos a empezar. Queremos contarles que bueno, estamos en una pequeña gira hace, hace unos días ya que venimos viajando eh, y bueno, es un honor poder pasar por acá, por mi casa eh, así que vamos a disfrutar mucho de este tiempo. Che, Robbie también se mandó dos veces. ¿Eh? Bueno, hizo esas tres, así con morrón, cebolla, así igual, pero... Y repartió cazuelitas para Por ejemplo, ahí vos le el chorrito de aceite, poquito más, y después tiras bife... Claro, lo que quieras. Chorizo. Ah, chorizo, esa era otra cosa. Y lo bueno que tiene esto es que vos después lo podés abrir.

Vicente Marchieri fue encontrado muerto el 27 de agosto de 2004 en su casa de descanso sobre su cama. Cuando revisaron sus pertenencias encontraron esta carta dentro de un libro, lista para ser enviada. Es mi deseo que las letras broten del papel como lumbreras en caminos oscuros, que ellas sean las alas que te transporten cuando estés en peligro Quiero que ellas te despierten cuando estés sufriendo en alguna pesadilla y que sean como tu madre pasando su mano en tu frente y diciendo, todo va a estar bien. Sabes bien que estoy muy viejo ya. Mi cuerpo no responde como cuando tenía tu edad. Mis huesos están cansados. Estoy pronto a ir a casa. Pero lo cierto es que a medida que el tiempo pasa, y se lleva con él mi cuerpo, los órganos de mi espíritu renacen con fuerza día tras día. Y yo soy un león joven, dispuesto, hambriento, desbordándome. Soy un árbol plantado junto a un río. Pero no siempre fue así. Hubo días en los que no había para mí sino muros y paredes. No, hijo mío, no siempre hay un plan pensado desde antes que naciste, del cual formas parte. Todos somos parte. Cada uno una tuerca de esta gran maquinaria. La cuestión es que te dan madera pero te piden que construyas con plástico. Después de un tiempo te dan plástico pero te piden que hagas con barro y comienzan con decirte quién eres cómo eres. La escuela te califica, te enseña, te adoctrina. Escriben sobre pizarras que no se pueden borrar y hay acuerdos, estándares, ideales inalcanzables, calificaciones absurdas, lastimosas, convenios. Cuando escuches que las matemáticas son importantes, por favor, no les des importancia. Realmente no lo son. Y cuando escuches que son necesarios ciertos modales a la hora de compartir una mesa con alguien, huye. Huye rápido. Es todo parte de un dedo que intenta tapar el sol de la industria de la existencia. Y esta es una de las cosas más peligrosas. Ahora recibes barro y nada más que barro. Y te convences que solo existe el barro y las cosas que construyes son de barro. Pero hijo, hay madera, hay piedra, ladrillos, paja, puedes hacer mundo La universidad solo te da barro. El asunto es que crees que necesitas dedicar tu vida a un trabajo y entonces trabajas como mínimo ocho horas y duermes unas seis Y al finalizar de todo recuerdas que más de la mitad de tu vida la dedicaste a dormir y Y así el Espíritu se Oh hijo, existe algo tan dañino y perverso que me atemorizo al contar. Hay ciertos dogmas, teorías, normas, reglas, ritos, costumbres, tradiciones. Sabrás de ellas, pues la religión está en todos los sitios. Huye, no te enfrentes, huye. Ellos se alimentan con culpa, piden miedo. Pero hay un lugar donde todo ser. Y es el todo mismo. Hijo, nunca olvides la montaña. Huye a la montaña, donde las alas pueden crecer donde todo es claro, donde 40 días no es suficiente. Hijo, la montaña no hay El oro no es importante, no hay razón para perder el tiempo existiendo la montaña. Una vez estando allí, sabes que no hay por qué construir otro lugar. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. Realmente quisiera poder ir a visitarte algún día, pero sabes que las cosas con tu padre no están. Deseo más que nada compartir un día con mi hijo, con mi nieto, antes de que llegue el próximo día. Pero por el momento no encuentro. Espero que mañana nos encuentre juntos, como uno a los tres. Estoy pronto a ir a casa para no volver de la montaña nunca hacemos?